орнотууда катушка турат бул катушканын бир бөлүгү гальванометрге туташкан металл дискине ширетилген катушканы айлантабыз дагы дароо токтотолу гальванометр бул учурда кыска токтун бар экенин көргөздү бул байкаган кубулуштун себеби эмнеде ал үчүн катушкадагы өткөргүчтөрдүн ичинде эмне болуп жатканын көрөлү катушка айланганда бардык бөлүкчөлөр бул кыймылга катышат дароо катушка токтогондо кристалл торчосун түйүндөгү бөлүкчөлөр токтойт ал эми эркин зарядталган бөлүкчөлөр инерция аркылуу дагы кыймылын уланта берет дал ушул кыймылды гальванометр кыска ток катары аныктайт